دي طبيعة الإنسان الطموح ما ممنوع في الدين أي زول عنده طموحات في الدين ما ممنوع الزول يكون داير المال داير الصحة والقوة لكن يكون دايرة برضه يعملها في الشيء الصح بس هو داير مال عشان يعمل حاجة صح وداير قوة يعمل حاجة صح لكن ما يقول لك والله أنا كان لقيت قوة والله كان النازل أديمهم لك أدب ما خلي زول ماشي آه، وتعمل بها معاصي أي زول بيعمل المعاصي وما جاته حاجة ولا مرض ولا فلس ولا وين ده هذا إجسام مستدرج ربنا بيستدرجه بيرميه قدام رميته دي ما بيمرق منها